Negde, nage. Sala, Može bude cuki kada je bilo ko te greši. Rekao sam da možete da uh, uđete uh, tako da se izvučete pravo nas kroz lagano, znači posle ovoga da se izvučete ovamo, ali sam rekao i da posle ovoga možete da se okrenete i da ovako povedete partnera. Još jedan gledajte. Sada vam treba ovaj drugi način. Znači, ulazite ovde sa težinom s donje strane i na unutra. Tako da ako išao sa strane, da ovo vaše može da skloni taj nož od vas. vidite gde je dole, ispred e, moje putine. I sad je ovo, i krećem ovom nogom dalje, ne krećem bližom nogom, jer će da uđe u mene. Znači moram da ga vodim u krugu napred, u krugu napred znači da bližom nogom, malim koracima idemo kod spoljašnje noge. Kažem malim koracima jer on treba da prođe po većem krugu. Znači, kada dođemo u ovu poziciju, ovo je dole, sve vreme je težina kroz ruku koja ga držim dole, dole, i ovom nogom idem tamo, a ovom okrećem glavu i tamo. Evo još jednom, probajte, znači, pazite, ovo je ova strana. Da znači, vidite. To je U ovoj poziciji jednog momenta treba ruku da dovedete ispred sebe u svoju ruku. Znači, kladamo skroz posle ovoga, ovoga i ovoga, treba tu da dovedete ruku, da vidite. Tu. Tada, ova ruka odavde hvata i gura na tamo. Znači, kako on nailazi ovamo, ruke prehvataju, znači ova je dovela dovde, morate i vi kolenima dodete da dole da bi njegova kolena bila dole, ova ruka ide ovako. Ja sam sad Ovo se naravno dešava u ovoj poziciji. Zato što ovde ako to radite može vas udari drugu ruku. To znači kada uradite ovo, to je ovo, da je druga ruka daleko. Ova ruka ovako. I sad sa kukom i telom ovo gurnete tamo. E sad kako vi pokažem taj tense. U ovoj poziciji, ova druga ruka okreće se i hvata ovako. I sada ovim putem ovako po dijagonali diže gore. Ovako. Znači, ova je gurnula, ova uhvati, uvrne, uvrne ovako i ide pravo gore. A, kada, e, treba da iskoristite princip, znači ako on stoji ovako, Kada ruka ide ovako, znači kad uvrnete malo i dižete ovako gore, jednog momenta doći će kritična tačka, to je ova kritična tačka kad stoji ovako i kad nastavim da idem gore, njemu glava ide dole. Razumete kako? Kad moja ruka još stoji tu, kad ovo ide gore, ovo ide dole. Znači još jednom, prehvat je odavde ovo, ovo i dijagonalno preko kišme gore. Tako da taj prvi deo izgleda ovako. Dole. Ova ruka s težinu s dolje strane po privuče k sebi, ova drži ovako. Evo druga strana se lagano. Noge moraju da se kreću sa telom, ruka držala ovako. Pa je ova ruka prehvatala ovako. Glavu, ovako. Međutim, druga ruka kad prehvati, e, ona mora da prehvati i da uvrne njegovu šaku e, hakiću. Jer ako ova, znači ovo, ovo i ova kad prehvati, ako ne uvrnete i ako dignete ovako, ta ruka sa nožem pliva kao, uradi pokret kao da pliva kravu i može da vas zakači nožem, rukom ili šta li već. Znači, ta ruka ne sme da dođe u poziciju da može da uradi ovakav pokret. Zbog toga sam rekao, kada ova ruka uhvati poslednja ovako, ovo morate da savijete i sad nož pokazuje kuda to ide. Ovuda. Ne On ne može da pliva kravu, može da pliva kravu samo ako ruka ide ovuda ako ovo nije uvijeno. A ako ovo uvijete i ovo ide preko kičme na dole, ta ruka nikad ne može da plivati. Još jedan prehod, gledajte. Ko te greši, dole. Kad odete dole, e, kad ova ruka treba prehvati ovamo, imate ovaj korak gde uklizavate telo. Znači još jednom, vodite dole, ovo, pa je tenkat. I gledajte, vodite dole i sad je ovo, ova ruka prehvati, uvije, ova dođe ovdje. Pošto ova ruka, ovaj deo njegove ruke drži uz vas i dlanje gore, nož pokazuje kuda ovo ide. A, pa, ovo gurnete do ovde, tako da otvorite palac i kaži prst i uhvatite ovako nož. Da je sečivo slobodno. I onda više ruke ne rade ništa. Sad samo okrenite kukove. što Još jedan dajte. Polako okrenite. Jedan, dva, tri, nalivite poziciju. Ovo uhvati ovako. I sad samo kukovi. Pravite. E, e, uradite onaj zadnji deo tehnike, sad u prednji deo ulazite ovako razumete, rukom, prebacite vašu ruku preko partnerove ruke i onda radite ovako, gledajte. Odavde za već krećete tamo. Ničim ne možete, kad su vam ruke ovako, da je vaša ruka preko, ničim ne možete da sprečite da on uradi ovo. Ničim. To možete da sprečite jedino kad su vaše ruke ovako. To znači, dođe razlika. Da Posle ovog prvog dela, ova ruka stoji ovde, on ne može da krene ka meni. I sada kad ovo počne pada dole, sad više moja ruka i dalje stoji ovako, i dalje kad uve. On pa ne može da ide ka mene, ne može da ide ni od mene, ne može da ide tamo, da ide mu, ne da moja ruka. Sad krećemo tu. Najbolje. Pomenta kada ova ruka ovo zavrće i diže gore i ide dijagonalno, pošto je ovo partnerov tok, ovude ide nje ruke. Do zubu toka, treba da isprati taj tok ovako i kad ovo pomogne ovako tok, znači ne vučete ovo ovako ka sebi, ovo seče tok. da uradite ovaj pokret. Tako da on ako je i bio malo dalje, kada uradite ovaj pokret, on dođe do vas. I ruka dođe tačno gde treba kod noža. I sad ovo držite ovako okrećete kuk i dole. Taj dio koraka malo veća zbog dužina noža i ovaj, usmerenje kroz partnera morate da čekate kad je skoro stigao, ti dođe brzinom koju hoćeš. Pazite se tamo. Znači, u toj poziciji možete da okrećete partnera i da ga podmećete na eventualno drugi napadač, u ovom slučaju možete da izbjegnete ove stubove koji su sada da pogodili i tako dalje. A, možete da probate i kad partner krene a, sa zadrškom, po znacima navoda, znači da ne krene odmah nožem, nego krene no, telom pa onda krene nožem. Sećate se, ta Božava spasa samo ruka onako. Možeš postažinu s bolje strane.